Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Na stori kubwa ambayo tunayo siku ya leo ni kutoka kwa mwanamuziki kutoka Uingereza Ed Sheeran ametangaza kuachana na muziki endapo atakutwa na hatia kwenye kesi yake ya madai ya kuiba wimbo wa marehemu Marvin Gaye Familia ya Marvin Gaye uh, inataka ilipwe zaidi ya dola za Kimarekani milioni mia na pesa za hapa Tanzania ni sawasawa na shilingi bilioni 235. Ed Sheeran ameshtakiwa kukopi vionjo vya wimbo wa Marvin Gaye ambao unaitwa Let's Get It On na kubadilisha baadhi ya vitu kisha kuita Thinking Out Loud. Ed Sheeran bwana anadaiwa kukopi midundo, melody, sauti pamoja na kiitikio cha mbali kutoka katika wimbo huu ambao uliwahi kuimbwa mwaka 1979 2023. Kwa mujibu wa Mail Online, Eddie aliiambia mahakama ya Manhattan kwamba ataachana na muziki kama atakuwa na hatia. Alisema kwamba kama itakuwa hivyo, basi nitaachana na muziki. Naona ni kama fedheha kujitolea maisha yangu yote kuwa mwanamuziki, alafu kuna mtu anakuja kukwambia vitu kama hivyo. Hiyo sio mara ya kwanza kwa Elisha Rain bwana kudaiwa kuiba wimbo. Aprili 22 alidaiwa kukopi Shape of You kutoka kwenye ngoma ambayo inaitwa Oh